Wondering how to make a play all night Looking your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right Ask what you're drinking, ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked So out of my league And your body was so magnetic before I knew it, we talked and I think about you a cocktail You told me that you've been waiting for somebody like me galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Desta vez, galera, trazendo pra vocês mais um daily vlog Bom, rapaziada, tem que falar rápido aqui que eu já tenho Já tenho que tá saindo agora, mano Mas aí tá aí, rapaziada, tô indo pra Florianópolis Segue aí rapidão e quando chegar lá eu volto com vocês. Fui! I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break I'm staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming game face on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face the... Pô, rapaziada, tô aqui no centro de Florianópolis agora, rapaziada Esperando dar horário ali pra... Não poder ir no dentista, tá ligado? O dentista é duas horas e eu tô, tô, aqui dando... Agora eu sou basicamente uma hora, tá ligado? Uma hora, uma, uma e meia. A gente chegou bem cedo, tá ligado? Primeira vez que a gente chega cedo no... Foi a primeira vez que a gente chegou muito cedo, tá ligado? Então a gente tá aqui dando uma volta aqui. Eu nunca vim aqui, tá ligado, mano? nesse lugar aqui eu nunca vi. Eu acho que antecipar é o mercado público, tá ligado? Então... É, tem um monte de coisa aqui pra comprar e pra, pra vender, tá ligado? Muito louco, mano. É tipo um camelô de, de Balneário Camboriú. Vende várias coisas. Isso aqui é uns produtos um pouquinho mais de qualidade. O cara gritando ali, mano, tá maluco. <laughs> Não consigo gravar. Mas é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui então. Já volto com vocês aí. E fui. myself. If you're not agree, you can walk away, you can walk away, you can... Ô, rapaziada, já cheguei em casa, rapaziada. Mano, eu queria mostrar um bagulho que eu já queria ter mostrado faz tempo, tá Mas só que eu não tinha, não tinha gravado... Não tinha coisa pra gravar ainda, tá ligado? Não fazia sentido eu só filmar o... o só mostrar o negócio e depois finalizar o vlog, tá ligado? Então eu queria fazer um umas trends assim, uns take assim, pra ficar legal o vídeo pra vocês. Rapaziada, comprei um novo tênis. Esse tênis aqui, ó, eu não vou saber o nome dele, mas eu queria um tênis pra caminhada, tá ligado? Pra usar no dia a dia. Então esse tênis aqui é bem bonito, mano. Ele parece que tá sujinho aqui, rapaziada, mas não tá sujo, tá ligado? É só o estilo do tênis. Eu achei que tá... Quando eu fui comprar, eu falei, mano, por que que tá sujo aqui? Aí, eu, eu aí eles... Mano, eu, tô, eu troquei o aparelho agora, eu tô... Tá... O bagulho tá... Tá vendo baba aqui, eu tô me confundindo. Aí, rapaziada, ele falou que, que era o estilo do tênis. Eu falei, caralho, que máximo. Ele parece que tá sujo, tá ligado? Agora ele tá sujo, que ele tá... Eu usei ele bastante, tá ligado? botar ele na luz aqui, ó, pra vocês verem. Botar desse lado aqui também. aí aí não, calma aí. Aí. Agora foi. E ela é bem bonita, rapaziada. Bem confortável mesmo, olha aqui, ó. Bem bonitinho mesmo. E o mais legal de tudo é que ele dá pra usar esse cardápio, tá ligado? Se eu quiser só apertar o cardápio e deixar ele solto assim, tá ligado? Aí tu só aperta aqui e ele fica bem preso. Às vezes eu uso ele solto, mas eu costumo amarrar que fica melhor. Esse é meu tênisinho novo aí, rapaziada. Ah, rapaziada, eu queria mostrar um bagulho pra vocês, mano. Deixa eu até pegar aqui. O bagulho que é bem da hora. Que é essa caixa aqui, rapaziada. Do meu outro tênis, tá ligado? Tem que botar aqui na luz, mano. Se liga no, no, na, nos detalhes do espaço, mano. Olha que da hora, mano. Olha essa caixinha da hora. Eu até guardei pra guardar algumas coisas dentro, tá ligado? Tem até um negócio enchedor de bola ali pra guardar, tá ligado? Olha isso, mano. Olha os detalhezinhos que da hora, mano. Um negócio de espaço, mano. É muito da hora. A outra caixa não, não, eu não guardei a outra caixa porque não vale a pena, tá ligado? Essa caixa aqui é bem mais bonita. E é rara, né, mano? Essa caixa deve ser muito rara também. É pra você conseguir ela, tá ligado? Então por isso que eu guardei. Mas é mais porque eu achei bonito mesmo. Brisei na caixa. E é isso aí, rapaziada. Se você curtiu o dele vlog aí, rapaziada. Tô indo nessa, mano. Tô morrendo de sono, tá ligado? Não dormi direito à noite. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, meu tênis novo aí. Tamo junto. Se você curtiu o tênis aí, comenta aí o que vocês acharam do tênis. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Eu acho que o vlog ficou curto, tá ligado? Não sei se ficou curto, mas eu acho que ficou curto. Mas eu vou estar tá gravando aí mais coisas. Comenta aí o que vocês querem que eu, que eu mostre aí pra vocês. Querem que eu mostre meus, meus bonequinhos ali do Action Figure aí. Posso estar tá mostrando pra vocês também. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.